gara-gara tidak naik, boleh naik di atas subwoofer salah satu klub dipukul oleh security bagaimanakah kita simak berikut ini tetap di kabar-kabar Gracias.